Deci la noi, dacă este un copil de 7-8 ani, el vede ceea ce face părinții lui de cazane. Și face, face deci cazane începând de la 7 ani, de la 8 ani, își ia ciocănelul în mână, face un foraj, face o, o tigaie care se făceau înainte. Acum au ieșit ăștia care sunt la magazine și acum se cumpără, adică că spune asta nu mai place că este de aluminiu, că este de cupru. La noi este căutat așa din tată în fiu să lucrează, numai în cupru, în neferoasă, deci cupru, alamă, aluminiu, uh, deci uh, neferoasele astea care sunt toate, uh, țeavă de cupru, țeavă de inox, cazane de inox, deci orice, bazine, indiferent ce se poate face din neferoasă, noi facem numai din mână, fără presă, fără absolut nimic. Comunitatea mea este, este din tată în fiu, poate nici eu nu am fost născut din, uh, de pe vremurile de când au rămas din străbunici, de bunici, de la tată, de la mamă, deci învățăciunea acelor lucruri care se poate folosi lumea de ei. Noi avem meșteri foarte buni în comunitate, avem copii până la 18 ani care poate să lucreze foarte bine și foarte frumos, nu lucrurile peste cap, nu se dau, deci lucrăm foarte cistit, înțelegerea este înțelesă.